O amor é cego. Ora, aqui fala bro, para mais é um vídeo. Desta vez pessoal, é um videozinho aqui comigo, mandem embora. Não é blá blá blá blá blá blá. Bom corpo. <laughs> O canal dele vai estar aí na descrição, pessoal, vai ser o primeiro link. Passem lá e deem sobre. O Daniel está aí com 253 subs, eu vou tapar o cabelo, é só isso que vocês têm que saber. Depois passem o canal dele. Pois, pois, pois. E pronto, pessoal, o que é que nós estamos... <laughs> o que é que nós estamos hoje aqui para fazer? Nós temos aqui uma garrafinha de água e como vocês já viram no teu... No, <laughs> como vocês já viram no título, nós vamos fazer o Tente Não Rir. E pronto, pessoal, bora lá para o vídeo já, volta, volta. Nem queres saber, vou já pôr ele. <laughs> O amor é cego, mas o casamento devolve a visão. <laughs> Caralho, tem uma batida ali. Eita porra. Vaga não. Ai, gordinho. O gordinho não dá. O gordinho tá uma merda. E tri e rast. with <laughs> that. todo, pessoal. Vai é gordinho, vai é, deixar. <laughs> gordinho não dá. Gordinho não dá. Hum. Faça um dedo de atrás. vaya a cagar. análisis del mensaje por la cual la Intendencia Municipal solicita la autorización para efectuar el llamado. vai a... A senhora pega, ela tá sangrando, a picanha vem sangrando, abre a embalagem. É bicha. Não, para. Vira pra máquina. Mas, pessoal, foi tudo por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar mega like. E vocês nas minhas redes sociais vão estar aí na descrição. E as do Miguel também. Yeah e o Miguel que é gajas, por isso. Toca aí a seguir o Miguel no Instagram. Se vocês ainda não viram. É Se vocês ainda não viram o último vídeo, vai estar a passar agora aí, tipo, alguns tipo assim. aqui O vídeo, basta vocês carregarem vocês vão logo para o vídeo. Pronto, pessoal, foi tudo por hoje. Miguel. Espero que gostado do vídeo, já sabem, 150 likes e